خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء زانتك بالخلق العظيم شمائل يظهر